اه دوكا كيفاش ندير بري ولا واش بري ندير بري ويلا اه بالي الشركه اه بالي كاع صوتي صوتي وخلاص انا انا ماركيت انا ماركيت وين هبط مقبيل انا ليتس جو مان ليتس جو مان طبعا بيتي بيتي ليك البارابلي اي واتساب مان هاو يو دوين Hey, hey, hey. Hi, hi, hi, hi. They have microphone, man. Des PT ensemble bêta, souvent des bêta que des minimis. Wesh انا لاقيت صح. اما انا لاق عليه ديروا ميديوم ديروا ميديوم جوي اخو. شمع عباد معانا. هبط معاك واحد هبط معاك واحد مرة. هاولك هاولك. اه خطيك خطيك واحد يوتي كسر كسر الدار وقاعد هذيك باش لي ريسورس هاي هاي هاي هاي شريكي ماني فاهم فيها ترند بصح المشكل ما ممكن تشري زعما لي ريسورس الحالة تسمى تخلص عليا نكسر في وطعنا عليك كيف هذا هو الجو <laughs> ضد البيلدر <laughs> انت واحد صاتي جي جو ها اه كونتاكت معايا السلام عليكم كسر بحيوط وقع يتكم والله حيوط كان سنابه خاطر ما غير اصبر اصبر اصبر ماش قادر نبدل سلاح وات فاك ماش قادر نبدل شنو قدامي هذا بلوكي ها كاين واحد برا واقع كذب زعلان عندك واحد انا دالبس اوكي اه طيحت واحد الاول اللي كيف ليتس جو بق بق <laughs> انا نيجا نيجا آه، مليحه الجولة صح مش قاد نجري يا خاش مش قاد نجري انفو نايس ليتس جو زكيكا عندنا كروسه عندنا كروسه ليتس جو زكيكا واو وخليته هناك راني جاي يا اخو راني جاي عندك كونتاكت هنا كان كونتاكت هنا اوكي اوكي خليتوش مانيش مانيش كاع سير عندهم سلاح صح عندهم سلاح تانكات تانكات شريك نبني له دوك نبني له دوك نبني له دار راسو يحبس يا واش نموت انا تانكات نعاود نقدروا نعاودوا نديبلوي يا دكتور ريك ريك ريك ريك ريك ريك ريك ريك مات ريك مات ريك مات ديزيان طاح نايس نايس ليتس جو يا ريك يا ريك وينك تشوف انا جاي قلت انا انا هاي تيرا لنا على قوش ما نموت نغنى نعاود او هنا اي اي اي اي عندي شيء لكن كاين يدال انا بس مايك انا بس اي لي مورتي مايك ليتس جو ليتس جو Stop it. Get some help. نشراه نشراه تاع كاتشا أه اسمع هذوك الزرقاء تاع تاكل بوك تاع بوكلي شربها ناكل البول لاعب ديجا فورتنايت هذاك آه، هكا نو دوكا واش كي لعبت البارتي هذاك واش فهمت تسمع لاعب ديجا فورتنايت آه. اه اه مرة اصبر اصبر مرة من بعد تقيت منه اروح آه. اروح اروح ديت شو الارك هذا دوري اروح انا جا انا جا اعطينا الزرقاء هذا يا اخو اللي نشربها اعطيني نعاود نعيطو للتشون تا تا تا تا تا تا تا تا مرة لعبت مع الكوزان تاعي يعني بدا يفهمني يا هكذا بدا يفهمك يا اخو إيه، تعرف في اسكاتهم اكتي آه، تبني ولا كيفاه وي لا بنيت حيط عبرت اف باش عاود تولي الفلاحه ليتس جو ليتس جو عزيز الماسون ليتس جو سلاح فين جو الناس سلاح ما كانش سلاح اي اي عم يطير عليها كونتاكت ناي شبه زكيكا وانا نافيغي في الحيوط آه، ما ما ما دمري يا زكيكا آه، الحيوط كاع كاينين هنا تجي تتزاحم فيها يا اخو ايه يا اخو ما نقدرش اخطيني A few moments later. هاو ذاك كلارك دوري آه، ذاك يا لي كيف درت لكم فويت درت لكم فويت اصبر اصبر اصبر جاب البيلدر لا ماسا ياخذ نديرو ديميناجمون اصبر عندي هنايا اسمه شاف ديرو هكا ياك تما انا بنيت تنحي يا اخو آه، <laughs> والكاميون <laughs> هذه غالية يا اخو اقع لا الكاميون تاعنا يا <laughs> اخو إيه رانا les maçons déménagement شريك يا euh, كان شي فلور ليكيب كان شي فلور الطوموبيلات كاع كانت سوقهم الطوموبيلات قاعد كانت سوقهم زكي كيديرنا في الحيوط داخل الدار حنا ريبوها يا انا نكسر في الكاميون يا اخو باش فازي فازي انا نكسر في اسمه باربا access to hack. اصبر اصبر. Access to hack. Wait. I don't dare. I don't have to order. اه ضرب سحبنا هاي واتساب مان دو نيد هيلب هاي هاي نجا اه يا سيسو وراك وراك انا جاي نجري يا اخو انا جاي بالشقره تاعي نجري ورا ورا ايلي او قالوا هنا في الكوزانه سمعتو اه من تحت آه، لتحت اه المال المال المال تحت في البحر في البحر ذا الموطه واقع الله اكبر الله اكبر مات يا هم صحابه ولا كيف يشوف والو رجليتو رجليتو رجليتو رجليتو let's go هاوليك سحبه هاوليك سحبه الله اكبر الله اكبر قتلت ولا تسكاو الله اكبر <laughs> هاي هاي عم يطير عليا عم يطير عليا الله قوش اللي كيف منا قشو قشو اه شاب ليكيب ليتس جو ليتس جو بصح يا اخو عندنا سلسله العوام هنا اه اصبر اصبر عندي قرعه كازوز واش نشوف قرعه كازوز اه اللي الهيد نايس اه ترفد نبات كاع الكروسه تسوق بها ويلك ها اوه خليه يشيك هاي تشوف وراك وراك كيفاش ندير براف تربينيس كان عفايس ليها انت اه ليكيب ايبك ايبك او ماي جاد اوه ماي جاد خلونا شويه خلونا شويه خلونا شويه الك ايبك هذا الايبك هذا الايبك ميتو ما فروشه يا الارك هذا شريك السلعه يا اخو له السلعه خر ما يلحقش له السلعه اي اي اي اي اي شوف تيري عليه اي اي يا وش درت دوك انا واش درت وشنو هذا هذاك اه لازو لازو لازو لازو لازو ما انا شي بيردي شريكي شنو هذا يا شنو هذا ورانا يا ناس لك ليك فوقكم ليك فوقكم اه ماي جاد هاي هاي يو شو زكيكا شو زكيكا ما تيريو عليا وي اما يتيريو عليا لي زين مي هاد المره ماشي الاخر اه وين وين وين ماركي ماركي ماركي يا اخو ما ادري ايش صاحب لعبه تيري يا كان واحد رجع يبت يا ميتيري يا بالله زون جاي يا باس كم كيفاش تهيلي روحك يا اخو منين هيلي فهاد البوري اللي هو قدامي اه لازم ندور ما ندورش راسي هضروا شاكوش ما ندور يا كان نزين من هنايا بصح اه بالعقل <laughs> Question Sony. é tet. Tá, tá. Quer me tirar ali, ó? Ah, eu vou adorar me tirar agora. Shake it, pump it up. Shake it, shake, it, pump it up. E eh, pump it up. Shake it, shake it, pump it up. é tirou ali, ما طولي منيتو اه اه من يطلع حيوت شريكي درتها كاع لي كيب اي نيد هيلب اي نيد هيلب كيب او ماي جاد او ماي جاد اه قتلته نايس كسر كسر اخو صح اه اوه حاسيس ولا يا تعبت ثلاث العفايز فداوي نبني يا اخو بعدين ندير خو جاح اه كونتاكت كونتاكت انمي كونتاكت كونتاكت منه ما بيتيريو وعليا مي اه شاتو شفتو يا قتلته قتلته بوسمو بلارك اللي كيف اوووو ليتس جو مان هي واتس اب مان الباراشيت هذاك تاعي اه ركبناها ركبناها اوه نايس نايس بانك بانك بانك بانك نا نا شريكي we are the best in the universe اي صوت زون ليك ما قدرتلوش <laughs> اه ما قدرتلوش شريكي ما قدرتش ماشي ماشي مخدوم ليا الجو هذا c'est trop compliqué